Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel youtube saya Ramadan eh, Kali ini saya akan memberikan tips Apa yang harus dilakukan ketika kita di jalanan eh, Kita ditabrak orang Jadi bagaimana jalan keluarnya Ikut saya akan bagikan tiga tips Bagaimana, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi tabrakan di jalanan Yuk kita lihat videonya Halo guys, ketemu lagi di channel itu saya Ramadan. Kali ini saya ditemani oleh teman saya. Siapa namanya, Bro? Junta. Ya, kali ini kita akan mencoba apa namanya itu, Bro ya? Cari jalan keluar lah, Bro ya. Iya. Teman kita Simon Junta ini ditabrak ya. Ini namanya hukum alam. Kalau nggak menabrak ditabrak. Eh, hukum jalanan. Halo. Ya, beliau lagi nelpon. Ah, Udah di situ? Ah, bisa agak maju ke Bank BNI? Hah? Ke lewat Bank BNI tahu kan BNI Nangka itu? Ya, ya? Iya, arah ke atas. Maju aja terus. Ya, iya, lewat BNI. Oke, oke. Ya, ya. Oke guys, teman kita udah nelpon penabrak. Jadi cerita di sini teman saya Simon di ditabrak bro ya. Iya dari belakang. Kronologisnya gimana bro? Cerita dulu bro. Nah, jadi tadi dari arah Soekarno Hatta pas di depan Transmart kan ada lampu merah. Saya mau menuju ke Bank BCA Nangka. Jadi pas mendekati lampu merah itu saya jalan pelan-pelan namun tiba-tiba dari belakang ada mobil Ignis warna merah dengan kecepatan lumayan tinggi ngantam dari belakang itulah kronologisnya sehingga saya dengan cepat langsung menyetop supir yang bersangkutan dan saya suruh minggir di sekitar patung kuda jadi apa aja yang rusak bro setelah ditabrak uh, pintu belakang peot baru bumper belakang itu kiri kanan longgar knalpot peot dia goyang langsung Oke okay, itu guys. masih kerusakan yang nampak sip hari ini kita ketemu lagi uh, kita akan menjumpai bagaimana jalan keluarnya sama dulu ya kita lagi menuju tempat yang disepakati oke okay, stay safe. Nih. Ya inilah dia kerusakannya karena punya goyang-goyang. Nah ini, iya kan? Bumper. Nih, bumper kena nih. Legend. Ini ini ini peot nih bro. Peot, bumpernya peot. Iya kan? Kena Halo. Lecet. Okay. Iya kan? Oke. Okay. bro. Hah? Oke, okay, yang nabrak sudah datang beliau mau bertanggung jawab sekarang kita menuju ke bengkel rekanan dia kita ikut bengkel yang direkomendasikan oke ini mobilnya kita sampai di bengkel penutup ini karet ini tujuannya apa dia biar elastis nah gitu aja bisa sih lagi ketat belum menemukan keputusan pihak korban dan penabrak lagi negosiasi Oke bro, gimana? Ya. Terakhirnya kejadian eh, ceritanya? Ah ya bersyukur udah selesai tadi masalahnya sudah ketemu kedua belah pihak dan kita berhasil mengambil suara kesepakatan damai gitu damai kan. bro ya ya, luar biasa bro ini yang penting itu dia bro kita ya namanya pun di jalan jadi gimana pesan-pesan bro kepada teman-teman yang nonton ya. ini bro pesan-pesannya ya supaya di jalan kita selalu berhati-hati tengok kiri kanan dan jangan terlalu ngebut apalagi situasi kondisi jalan di Pekanbaru ini cukup macet tapi orang semua kepengen cepat ya kan sampai di tujuan ya yang penting selalu berhati-hatilah di jalan dan waspada itu aja terima kasih oke bro thank you bro atas tips-tipsnya untuk <clears throat> lebih berhati-hati di jalan oke teman-teman itulah kisah hari ini sangat dramatis sekali ya luar biasa hasilnya luar biasa semua masalah itu dapat diselesaikan apalagi ini masalah yang luar biasa bisa diselesaikan dengan cara damai oke teman-teman sampai ketemu lagi selamat siang Oke.